imomi taboroniydan bu hadisimiz ham oysha roziyallohu anhodan rasululloh aytadilar man adhala ala ahli baytin minal muslimina sururan, lam yardallohu lahu savoban dunal jannati hadis qarang chiroyliligini kim bir musulmon oilaga xursandchilik kirgitsa xursandchilik kiritsa alloh taolo mana shu kishi uchun jannatdan boshqa narsani mukofot bo'lishiga rozi bo'lmaydi Qaytaramiz. Bir musulmon oilaga xursandchilik kiritib qo'ysa, bu xursandchilik kiritgan kishi uchun jannatdan boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi. Hamma qo'shnilar bir-biriga mana shunday bir muomalada bo'lsa, shu hadisni tatbiqi bo'lsa, qo'shnini uyiga mag'zi oqmasa bunda. Qo'shnini uyiga soya qilib qo'yishlik, uyni balo solib bo'lmasa bunda. Hozir odamlarni qarasang, bir-birini ayrim mahallalarda endi bir birini ranjitishlikda musobaqa o'ynayaptimi degan keladi xursandchilikka sabab bo'ladigan solih amallarga misollar qish kuni sovuq ko'miri yo'q pul yo'q zo'rg'a bitta uyda qisilib qimtinib o'tiribdi bir oila sizni qo'lingizda bir tonna ikki tonna ko'mir berib qo'yishlik ko'mirni olib kelib tushirib qo'yishlik bor lekin qilmaysiz qilmaysiz Dunyodan chiqib ketayotganingizda nimangizga quvonasiz? Ana shu qilib qo'ygan bitta ikkita xursandchilik ishingizga. Siz uchun hech narsa emas bir tonna ko'mirda puli, lekin qilmaysiz. Nimaga qilmaysiz? Alloh olmayapti sizdan. Sizni pulingiz qo'lingizda emas. Sizni pulingiz qalbingizda. qo'shni bilinib turibdi, shu ko'mirga yetolmayapti shu qoplab kelyapti, ko'rib turibsiz, qila olmaysiz. Nimaga? Alloh olmayapti sizdan. Kimdir kasal, borib tishini remont qilgani puli yo'q, mana haqli yuribdi bir haftadan. Bilasiz, jo'rangiz, bilasiz puli yo'q. Shunday olib borib qildirib qo'ya olmaysiz. Siz uchun hech narsa emasdi 1-2 ming so'm pul. Xursandchilik bo'larmidi? Xursandchilik bo'lar edi. Lekin esimizga ham kelmaydi. O'zimchi deymiz. Abdurahmon ibn Af aytar ekan, nima qilay der ekan? Nima qilay? 100 dirham sarflasam ertalab, kechki payt 1000 dirham qilib Alloh beryapti menga. Nima qilay sarf qilmay der ekan? Sarf qilaman der ekan. 100 deb bersa 1000 kechki payt olar ekan. ha domla agar unaqa biz ham 100 sarflasa kechpayt 1000 emas 2200 ming ikki yuz bersa ham qilaverardik bizga bersanglar qilamizda biz Bu oyatni teskarisi bersin yo sen avval qil keyin beradi puli ko'p odam ham g'ami ko'p nimaga g'ami ko'p Alloh aritmayapti g'amini o'sha pulni nimaga sarflamayapti g'amlarim arisin birovga muhtoj bo'lmay pulim bilan hal qilaman deyapti puli bilan hal qila olmayapti O'sha bo'yiga issinib o'tirgan kambag'al qo'shningizni bolalari haqqingizga duo qilgan paytda shu dardingiz bitta duo bilan chiqib ketib qoladi. O'sha pul bilan millionlagan pul bilan hal bo'lmayotgan mushkulingiz bitta yosh bolani xursandchiligi bitta kulgusi bilan hal bo'lib ketib qoladi. Chunki Alloh taologa farz amallardan keyin eng mahbub bo'lgan amal bir musulmonning qalbiga xursandchilik kiritish deyilyapti. Bir kishi aytib bergan edi. shu eplab bitta yengilroq mashinani olgan shu bilan tashs qilib tirikchilik qilib yuruvdi bir zo'ravon kelib urib ketdi mashinasini pulni ham to'lamadi endi chiqib tirikchilik qilolmayapti ishi bitta mashinani orqasidan tirikchilik qilyotgandi yo'q pul yo'q remontga o'sha bir birodari yoki bir qo'shnisi chiqqan ekan yuring falon joyda bir usta bor chiroyli ish qiladi bo'lib bo'lib uzishlikka rozi bo'ladi dedi olib bordi qildirdi Mashinasi bitgandan keyin chiqib ketayotib, qancha bo'ldi? Qachon to'lashim kerak? Qachongacha deb so'rasa, haligi siz ertalab kelgan birodaringiz to'lab qo'ygan pulini deyapti. O'sha birodar uchun hech narsa emas edi bir 100 dollar, 200 dollar hech narsa emas edi. Qildirib berdi-da. Umrini oxirigacha unutadimi shu narsani? boyagi tashsiz. So'raylik o'zimizdan, biron marta shunaqa ish qilganmanmi men ham? imkoniyatimdan kelib chiqib turib biron marta er xotin rozilashadi enasinikiga ketib qolgan er borib olib kelgani kibri yo'l qo'ymaydi xotin bolalar bilan eshikka borib olgan tinmay bu tomonga yaxshi emas gaplarni boshidan quyadi ikkala tomonda ham qarindoshlaridan esli esli shaytoniy maslahatlar chiqib turadi o'n kun yigirma kun o'tganda er ham xotin ham burniga suv kirdi Lekin biri kelgani, biri borgani kibr yo'l qo'ymaydi. O'rtada jarlik nima bo'ladi? Shunda bitta odam o'rtaga tushadi. Keladi, kuyovga nasihat qiladi. Ko'ndirgan bo'ladi. O'zi zo'rg'a turibdi, qaytaryapmiz. Kelin tomonga boradi. Ularni ham ko'ndiradi, nasihat qiladi, Allohni eslatadi. Shu o'rtada bolalar sarson bo'ladi.